nove da manhã. Eu quero dormir mais, por favor. Porque a gente precisa ir festejar tão tá cedo. Podia ser um pouco mais tarde. Por favor, por favor. Hum. O senhor, eu estou pronto, quase, quase pronto. Ah, precisa correr. Eu posso. Eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Hum, tá, tá boa. Agora eu preciso preparar de mim. Para carnaval, as pessoas falam que eu preciso comer pouco para não morrer, morrer, morrer rápido no carnaval. Estou preparando da minha fantasia do carnaval? Você está no canal Olga do Brasil. E aqui tem também. O que você acha? O voo tem sucesso. pensa, que vida maluca, mas joga ser machuca. Eu chego na casa, eu preciso dormir para dançar amanhã mais. Brasileiros, você tem algum segredo? Como você pode dançar e não dormir e todas essas coisas? Para casa. Beijo no coração. Eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu,